दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उदयपुर जिल्ला संयोजक प्रदेश नम्बर एकका सदस्य चित्रकुमार कार्की स्वागत छ यहाँलाई हस् सर धन्यवाद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बिच दुई वाला विषयमा भएको डिलले यति बेला राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ तपाईँ उदयपुर जिल्लाको संयोजक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्ना पार्टीका एकजना सांसद जो मन्त्री बन्नका लागि भनेर दुई करोड चाहियो मलाई पैसाको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्दै कुनै व्यवसायीसँग यो ढङ्गले गरेको कुराकानी सार्वजनिक भइरहँदा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ मैले त्यहाँबाट कुराकानी गरेँ पक्कै पनि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको अहिलेको तत्कालीन अहिलेको यो अवस्थामा एउटा उदाउँदै गरेको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ लिएको छ होइन र यी र यहाँभित्र पनि यस्ता खालका व्यथिति यो खालको चाहिँ स्थिति सिर्जना हुनु भनेको एकदमै दुःखद हो तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई ढाका कुमार श्रेष्ठ र उहाँको जुन अडियो प्रकरण छ यसमा मलाई कतिपय सन्दर्भमा कति कतिको एङ्गलहरूबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने ढाका कुमार र उहाँको अन्जान व्यक्तिसँग एकैचोटिमा दुई दुई करोड होइन त्यो पनि फोनको भरमा अलिकति अपतारिलो पनि छ सुन्दाखेरि तर के लाग्छ भने सायद उहाँले यो खालको गतिविधि र यो खालको हरकत गर्नुभयो भने उहाँलाई तुरुन्त मैले पनि हिजो अस्ति पनि मैले साथीहरूसँग छलफल गर्दा पनि भने किनभने जिल्लामा लगभग अत्यन्तै ज्यादा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ समर्थन गर्ने हाम्रा शुभचिन्तकहरू शुभेच्छुकहरू एकदमै ज्यादा हुनुहुन्छ भने जस्तो तपाईँहरूलाई एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि त्यो अडियो नै अलिक शङ्कास्पद छ ढाका कुमार श्रेष्ठको त्यो अडियो हो कि होइन भन्ने विषय नै एउटा शङ्का शङ्काको घेरामा छ भन्ने एउटा लागिरहेको र अर्को भनेको चाहिँ यदि हो भनेदेखि उहाँलाई तुरन्तै कडाभन्दा कडा कारवाही हुनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँलाई मात्रै होइन उहाँले जुन भन्नुभएको छ जुन यो प्रमाणित भयो भने त कोर टिम भनिएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि मलाई लाग्छ मलाई भोलिको दिनमा पार्टीले के गर्ला कसो गर्ला मलाई केही पनि लाग्दैन किनभने हिजोदेखि म एउटा चाहिँ रा यो आन्दोलनमा किन होमिएको छु भने भ्रष्टाचारलाई निर्मम रूपले चाहिँ कारवाही गरिन्छ होइन भ्रष्टाचारका विषयहरूमा भ्रष्टाचारका विषयमा चाहिँ जुन मुद्दाहरू भएका छन् यो विषयले गर्दाखेरि पनि म यो पार्टीमा आबद्ध भएको हुँ र यहीँभित्र चाहिँ यहीँ चाहिँ यसरी व्यथिति हुन्छ भने यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन होइन र अर्को कुरा के छ भने कोर टिमको कुरा छ नि जुन उहाँले गर्नुभएको छ होला भोलिको दिनमा आउला पार्टीलाई बदनाम गर्नका निमित्त पनि यो चुनावकै ताका चाहिँ आउनुपर्ने होइन यस्ता यस्ता खालका प्रपञ्चहरू चाहिँ रचिनुपर्ने अहिले हाल यो तुरुन्तै यो चुनावी फन्डाको रूपमा पनि हुनसक्ला होइन यो भोलि <clears throat> अनुशासनले अनुशासन समितिले कारवाही गर्ने कुराहरू त आज अब आज केही समयपछि नै यसको रिजल्ट आउला सायद होइन यसमा हामी आशावादी छौँ जस्तै हामी जस्तो नवप्रवेशी छौँ जो हामी हिजो कुनै पनि पार्टीमा थियौँ कुनैमा कुनै पनि उसमा नलागे एउटा स्वच्छ भावनाले राजनीतिमा बिना टेस्टेड व्यक्तित्वहरू हामी आएका छौँ र हामीले यसरी लागिरहेका छौँ कि अरू गलत भए है अब हामी सही हुनुपर्छ हामी सचिनुपर्छ हामी चाहिँ खारिनुपर्छ तर कहिलेकाहीँ हामीले खाना खाँदै गर्दा कहिलेकाहीँ भातको भाँडोमा ढुङ्गो लाग्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ धान हुन्छ चामलमा पनि केलाइएको मजाले केलाएको चामलमा पनि कहिलेकाहीँ धान भेटिन्छ होइन यही रूपमा हामीले हेरेका छौँ र उहाँलाई यो यो यो प्रकरणमा चाहिँ उहाँलाई कडाभन्दा कडा उहाँ उहाँलाई प्रमाणित भएर उहाँ दोषी ठऱ्यो भने उहाँलाई जेलै हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो माग छ जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तपाईँको पार्टीले उहाँलाई एक प्रकारको त्यो कारवाही गर्यो होइन त्यो भनेको उहाँकै अडियो हो भन्ने खालको स्वीकारोक्ति पनि हो पार्टीको नभएदेखि कारवाही गर्नुपर्ने निलम्बन गर्नुपर्ने या उहाँलाई यो सांसद पदबाटै त्यो निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था होइन अब उहाँको यो विषयमा नि तपाईँको पार्टीले जे गर्यो यति मात्रै पर्याप्त छैन उहाँको यो प्रमाणित भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई राज्यले नै दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको हो पक्कै पनि मलाई के लाग्छ भने उहाँलाई मात्रै होइन कोर टिम आज भोलि प्रमाणित भएर उहाँले भनिएको जस्तै गरे कोर टिमको जुन कुरा आएको छ उहाँले आफूले जुन आफ्नो चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ उहाँसँग जुन फोनमा एउटा अन्जान व्यक्तिसँग त्यो किसिमले अहिले तत्कालीन अवस्थामै उहाँ चाहिँ मन्त्री हुँदैछु अथवा यो हुँदैछु भन्ने खालको जुन सुनिएको छ त्यहाँ होइन हामीले पनि अब यसलाई सामाजिक सञ्जालबाटै यो यहाँहरूले <clears throat> गरिदिनु भएको यो जसरी यहाँहरूले चाहिँ यसलाई गरिदिनु भयो बाहिर ल्याइदिनु भयो यही यही मार्फत यी सञ्चार माध्यमहरूबाटै हामीले सुनेको हो होइन र सुनिँदैछ यो तिन महिना अगाडिको हो होइन करिब करिब तिन महिना अगाडिको हो र यसलाई लुकाइयो राखियो विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पुग्यो र अन्तिममा आइसकेपछि यो चुनावको माहौल बिथोल्नका लागि पनि आएको हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्का अथवा हामीले पनि आकर्ष आशङ्का चाहिँ गरेका छौँ तर जहाँसम्म लाग्छ उहाँ यदि सही साबित भयो भने उहाँले चाहिँ साँच्चै चाहिँ उहाँले चाहिँ डिल गरेको भयो एकजना अन्जान व्यक्तिसँग आज गर्नुभयो अब भोलि पनि अब त्यही किसिमले मनोबल बढेर चाहिँ अरूले पनि गर्न सक्छन् रासपालाई के भने शुद्धिकरण गर्नका लागि पनि होइन शुद्धिकरण गर्नका लागि यसलाई चाहिँ कञ्चन बनाउनका लागि यसलाई एकदम प्योर बनाउनका लागि चाहिँ अन्य कोर टिमलाई पनि कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कोर टिमका सदस्य जो भनिएको कुरा यदि प्रमाणित भयो भनेदेखि अब कोर टिमका सदस्य को को हुन् त्यो छानबिन गरिनुपर्छ पार्टी नेतृत्वले बचाउन खोज्यो भनेदेखि तपाईँहरू छोड्नुहुन्न हामी छोड्दैन के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो अब पार्टी नेतृत्वले एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि कोर टिम भनेको त सबैभन्दा जो पार्टी नेतृत्व र त्यो वरिपरि रहेका एकदमै नजिकका व्यक्तिहरू जसलाई कोर टिम भनेर भनिन्छ होइन पक्कै पनि अब जस्तो यसमा रवि लामी छाने स्वयं उहाँ कोर टिमको एकदम अगुवा हो भनेर केहीले भनिरहेका छन् अब जस्तो उहाँको श्रीमतीको कुरा आइरहेको छ दुर्गा प्रसाईले तिनजनाको नाम लिनुभयो एकजना दिपक बोहरा अर्को रवि लामी छानेकी श्रीमती निकिता पौडेल र तपाईँको पार्टीका उपसभापति पूर्व मन्त्री दूरप्रसाद अर्या होइन उहाँको उहाँको जो तिनजनाको नाम लिनुभयो उहाँहरू माथि यदि साँच्चै उहाँहरू हो भने उहाँहरूलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो पक्कै पनि अब केन्द्रीय सभापतिज्यूले पनि भन्नुभएको छ अख्तियारलाई आफैले पनि किनभने त्यो किसिमको अख्तियार दिइसक्नु भएको छ कि तपाईँहरूले छानबिन गर्नुहोस् अब अख्तियारले पनि सुरु गरिसकेको छ यसमा खाताहरू चेक गर्ने कुराहरू छँदैछन् सबै कुरा छँदैछन् प्लस यसलाई चाहिँ जुन टेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरू थियो यसमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ हामीले वाट्सएपमा बोलेका छौँ है भनेर उहाँले बारम्बार भनिरहेको गर्दाखेरि किनभने त्योबाट चाहिँ अब प्रमाण निकाल्न नसकिने होइन त्यो स्थितिले गर्दाखेरि अलिकति शङ्कास्पद छ तर हो भने जोसुकै होस् एबिसिडी जोसुकै कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ किनभने यदि सुद्धिने हो भने यदि हामी सचिने हो भने त अब हामी आएका वैकल्पिक जुन शक्तिका रूपमा जुन स्थापित हुँदै गएको स्थितिमा जुन देशभरिबाट एक खालको आशा भरोसा विश्वास लिएर हामी कतिपय सन्दर्भमा हामी लडिरहेका छौँ हामी टोल टोलमा गएर होइन गाउँ गाउँमा गएर अहिले यहाँ यहाँ यो काठमाडौँ अथवा चाहिँ अन्य सहरहरूमा सजिला सहरहरूमा पो सजिलो छ त खोटाङ ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु जस्ता यस्ता विकट ठाउँमा अथवा चाहिँ उदयपुर जस्ता यस्ता सहरहरूमा पनि हामीले चाहिँ पाहाड पाहाडमा त्यस्ता चाहिँ कठिन ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ आफ्नो सङ्गठनलाई विस्तार गरिरहेका छौँ उहाँहरूलाई हाम्रा चाहिँ कुराहरू बुझाइरहेका छौँ हामीले सशक्तिकरण गरिरहेका छौँ आम युवाहरूलाई आह्वान गरिरहेका छौँ मैले यसलाई है जस्तो मानिलिउँ ल ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि चाहिँ पार्टी नेतृत्वले कारवाही गर्यो होइन र जो कोर टिमका सदस्यहरूको उहाँले जो नाम लिनुभएको छ ती कोर टिमका सदस्य को हो के हो भन्ने विषयमा पार्टीले छानबिन पनि गरेन र उनीहरूमाथि कारवाही पनि भएन भनेदेखि पार्टीमा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू जो नवप्रवेशीहरू हुनुहुन्छ नि के गर्नुहुन्छ होइन हामी त जिल्ला जिल्लादेखि नै हामी ओडादेखि नै सुरुवात गर्छौँ जस्तो व्यक्तिको विरुद्धमा हामी चाहिँ हिजोका दिनमा जुन भयो यो व्यथिति जुन भइरहेको छ यो यो यो सन्दर्भमा हामीले तलदेखि नै एक खालको चाहिँ हामी कुरा उठाएर हामी माथि ल्याउँछौँ जस्तो तलदेखि नै माथि ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभयो होइन जस्तो कस्तो प्रकृतिको हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूको रणनीति के हुन्छ जस्तो कोर टिमका जो सदस्य सदस्य भनिएको छ यदि साँच्चै त्यो अडियो वास्तविक रहेछ भोलिका दिनमा प्रमाणित भयो हुन त तपाईँको पार्टीले हिसाबले स्वीकारिसकेको स्थिति छ त्यही भएर निलम्बन त्यही भएर नै कारवाही भनेर भनिरहेका छन् अब कोर टिमका सदस्यहरूमाथि कारवाही भएन भने तपाईँहरूले लिने त्यो रणनीति तपाईँहरू जो जिल्ला संयोजकहरूले कस्तो हुन्छ के गर्नु हामीले त्यही त हामीले अब हाम्रो प्रदेश कमिटी पनि छ होइन प्रदेश एक नम्बर प्रदेशमा पनि हामी यो विषयमा हामी बैठकमा चाहिँ कुरा राख्छौँ म एक नम्बर प्रदेशको सदस्य भएको नाताले पनि म ती बैठकहरूमा आफ्ना कुराहरू उठाउने नै छु होइन र अर्को कुरा के भने जस्तै अहिले यो चुनावकै बेलामा आउने कुराहरूमा जसरी जुन किसिमको प्रपञ्च रचेछ यस्ता कुराहरू मैले पहिलाका चुनावमा दुई चारजना मान्छेको देखेको छु क्या जो भागी भागी हिँड्नु भएको छ होइन मान्छेले चाहिँ लौरो लिली खेदेको स्थिति छ जस्तै म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु मेरै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर एकमा उठ्दै गर्नुभएको पहिलाको म उहाँको नामै त लिन छैन किनभने प्रतिनिधि सभा उठ्दै हुनुहुन्थ्यो र एक एकजना चाहिँ एकजना अर्को पार्टीको व्यक्तित्वले उहाँहरूको पार्टीको व्यक्तित्व चाहिँ एउटा अडियो कल रहेछ क्या हामी फलानालाई हराउने हो होइन तपाईँले तपाईँहरू हामी मिलेर हराउनु हो भनेर चाहिँ त्यो किसिमको उहाँका नजिकको मान्छेसँग जुन फोन अडियो कल थियो नि अडियो कललाई चाहिँ काटेर त चुनावको बेला हुँदाखेरि उहाँलाई कार्यकर्ताले खोजी खोजी नै मार्छौँ भनेर तपाईँको चाहिँ यति समयसम्म खोज्यो कि त्यो मान्छेलाई भेट्न गाह्रो भयो उहाँ धेरै महिनासम्म लुकेर बस्नुभएको थियो क्या यस्ता खालका फन्डा पनि हुनसक्छन् तर हो वास्तवमा हो हो भने चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ यसमा दुई मत छैन गर्नुपर्छ हामी गर्न भनेरै गएको हो राम्रो काम गर्न भनेर जाने मान्छेले दुई चारवटा कुराहरू हुन्छन् त्यसमा निडर भएर लाग्नुपर्छ आफ्नै भाइ पनि किन नहोस् आफ्नै दाई पनि किन नहोस् आफ्नै बुढी पनि किन नहोस् होइन आफ्नै भतिजो किन नहोस् निर्मम भएर लाग्नुपर्छ यदि साँच्चै लाग्ने हुँदा नलाग्ने हुँदा छोड्दै हुन्छ केही यो केही फरक पर्दैन केही थियो भन्ने एउटा कालखण्डमा एउटा थियो भने छोडिदिने तपाईँको पार्टीका सभापतिलाई यो अडियोका विषयमा अलि पहिल्यै थाहा थियो भन्ने खालको कुरा पनि पछिल्लो पटक आएछ जस्तो दुर्गा प्रसाईसँग हामीले एउटा अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ त्यो अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यो अडियो म त्यति बेला नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य थिएँ मेरो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मैले त्यो अडियो बुझाएँ र बुझाइसकेपछि तत्कालै के भयो चाहिँ मलाई थाहा भएन तर पछि मैले सुनेअनुसार पछि मलाई जो जानकारी प्राप्त भयो रवि लामी छानेलाई उहाँले त्यो अडियो देखाउनु भएको थियो भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ भनेर भन्नुभएको छ यदि रवि लामी छानेलाई त्यो अडियो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाएको सुनाएको हो भनेदेखि आजका दिनसम्म रवि लामी छानेले ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि कुनै पनि एक्सन नलिनुलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यही त मलाई चाहिँ अब यो जस्तै अब केपी ओलीज्यूलाई पनि दिनुभएको थियो भनिसकेपछि उहाँले किन लुकाउनु भयो किन दिनु भएन नदिनुको रहस्य के हो होइन यो पनि खुल्नुपर्छ होला सायद र अर्को कुरा भनेको अब पार्टी सभापतिज्यूलाई नि दिएर त्यो किसिमको उहाँले कारवाही नगरेको भए चाहिँ एउटा कुरा हो उहाँले भन्नुभएको छ मलाई थाहा छैन किनभने हामीले कुराहरू उठाइरहेका छौँ अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले हाम्रै पार्टीका चाहिँ विभिन्न तह तपाईँका व्यक्तित्वहरूसँग हाम्रो प्राय दैनिक जसो सम्पर्क भइरहेको पनि हुन्छ हामीले यो कुराकानी उहाँलाई थाहा थिएन तर उहाँले चाहिँ जस्तै दुर्गा परसाई भनेको अब पहिलादेखि एउटा विवादत होइन विवादित व्यक्तित्व नै हो अब उहाँले चाहिँ त्यति बेलै उहाँले ल्याएर चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा अथवा चाहिँ त्यो किसिमले अनुशासनमा अथवा अरूलाई दिएको भए पनि हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब आफ्नो उहाँलाई देखाउँदै हिँड्नुपर्ने भन्ने पनि थिएन यहाँ यो पनि देखिन्छ होइन र उहाँले जुन अहिलेको किसिममा जुन उहाँको आफ्नो अभियान पनि छ उहाँले त एक किसिमले अर्थतन्त्रलाई एक्सिडेन्ट गराइरहनु भएको छ होइन अब जुन देशमा जुन स्थिति भइरहेको छ उहाँको त व्यक्तित्वहरूले धेरैजनाले भनि पनि रहनु भएको छ कुरा उठाइरहनु भएको छ यहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ उहाँ स्वच्छ छविको हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा उहाँ चाहिँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँले ल्याएर त्यो किसिमको गर्नुभएको हुन्थ्यो भने चाहिँ हामी पनि अहिले पनि हामी चाहिँ के अरे उहाँलाई फुलमाला लाएर स्वागत गर्थ्यौँ होइन उहाँले ल्याइदिनु भयो यो एकदम ठिक छ होइन जस्तो एकैछिन एकछिनमा रोकेँ है जस्तो जुन अडियो सार्वजनिक भयो नि अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि जुन यो अडियो सार्वजनिक गर्ने मिडिया पत्रकार माथि तपाईँको पार्टीका शुभेच्छुकहरू समर्थकहरू जसलाई केहीले अन्धभक्त भनेर पनि यो सङ्गीन खालको टिप्पणी गर्छन् होइन उहाँहरू जसरी खनिनु भएको छ नि ताकि यो अडियो जो ल्याउने पत्रकारका विषयमा होइन त्यो सञ्चार माध्यमका विषयमा जसरी खनिनु भएको छ तपाईँ एकजना जिम्मेवार नेता त्यो पार्टीको जिल्ला संयोजक हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ आफ्ना समर्थकहरूलाई होइन यस्तो हामी हामीलाई पनि खन्या छन् उहाँहरूलाई पनि खन्या छन् यो दोहोरो चाहिँ यो दोहोरो संवाद जस्तो भइरहेको छ जस्तो मिडियाले त कम्तीमा अब जस्तो यो साँच्चै सम्पादन गरिएको अडियो भनेर जो आरोप लगाइएको छ होइन ढाका कुमार श्रेष्ठले जो आरोप लगाउनु भएको छ ल त्यस्तै रहेछ भने त त्यो सञ्चार माध्यमका प्रति नै खनिनु यसलाई अन्यथा मान्न नसकिएला तर ढाका कुमार श्रेष्ठ र दुर्गा प्रसाई बिचको त्यो वास्तविक अडियो रहँदाको बखतमा सञ्चार माध्यम जसले यी र यस्ता अडियोहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि सञ्चार माध्यममाथि तपाईँको पार्टीका समर्थकहरू शुभेच्छुकहरू खनिनुपर्ने स्थिति हो या उहाँहरूलाई तपाईँहरूले त धन्यवाद कम्तीमा हाम्रो पार्टीभित्र यस्ता कुरा रहेछन् यो तपाईँहरूले ल्याइदिनु हो धन्यवाद भनेर सञ्चार माध्यमलाई तपाईँहरूले भन्नुपर्ने हो होइन हामीले अब हामीले विभिन्न आफ्ना स्टाटसहरू मार्फत अथवा हामीले ग्रुप हुँदै पनि हामीले भनिरहेका छौँ उहाँहरूले अब यस्तो व्यथितिको विषयमा कुरा उठाउँदै गर्दा राइट हो भने त त्यसमा दुई मत रहेन त्यसमा हामी स्वागत योग्य नै छ किनभने हामी पनि हाम्रा पनि काहीँ कमी कमजोरी गल्ती हुन्छन् भने देखाइदिने काम सञ्चार माध्यमको पनि हो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूलाई त्यस त्यस्तो नगरिदिनु होला तर हिजोकै दिनमा हिजोको हिजोका दिनमा जुन संवाद गरिएको थियो एकजना के थापा भन्ने उहाँको जुन फोन नम्बरहरूको विषयमा पनि कुरा आएको थियो जुन त्यो फोन नम्बर चाहिँ अनलाइनकै एकजना व्यक्तित्वको रहेछ भन्ने कुरा पनि आयो होइन के थापा छ समथिङ तर तर उहाँ फेरि ढाका कुमार श्रेष्ठको नजिकैको व्यक्ति रहेछ भनेर पनि फेरि फेरि होइन अब यो यस्तो खालको यो एक खालको यो फन्डाले गर्दा हामी पनि के हो वास्तविक यसमा अलमल्ल परिरहेका छौँ होइन यसले गर्दा अब राइट कुरा ल्याएको छ भने चाहिँ त्यसमा कहिले पनि गाली नगरिदिनु होला होइन अब हामीलाई पनि नगर्नु होला किनभने हामी पनि कतिपय गरिरहेका हुन्छौँ होइन हाम्रै नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि हिजो अस्ति मलाई पनि धेरैजनाले गाली गरे दुई महिनादेखि खाता बन्द थियो नगरपालिकाको हामीले विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि बोलाएर त्यो किसिमको कुराकानी पनि भयो होइन अब <clears throat> राम्रो कुरा ल्याएको हुँदा वास्तवमा जनतालाई चाहिँ हित हुने दीर्घकालीनसम्म लङ टर्म होइन दूरदर्शी हुने खालको कुरा हो नि त यो त होइन यदि वास्तवमा हो रहेछ भने मैले यो भनिरहेको छुइनँ कि मैले दाबी गरेको छुइनँ किनभने यो त समितिले गर्ने कुरा हो होइन भोलि रिजल्ट आइसकेको कुरामा हामी एक खालको धारणा बनाउँला होइन राइट या रङ त भोलिको दिनले छुट्याउने कुरा छँदै नै छ अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तो ढाका कुमार श्रेष्ठको र व्यवसाय दुर्गा प्रसाद बिचको जो अडियो सार्वजनिक भयो त्यो अडियो ढाका कुमार श्रेष्ठले मेरो होइन भनेर दावी गरिरहनु भएको छ मलाई फसाउन खोजियो भनेर भनिरहनु भएको छ एक हिसाबले हो भनेदेखि उहाँमाथि आरोपसम्म लागेको स्थिति हो होइन अब आरोप लाग्ने बित्तिकै पार्टी नेतृत्वले ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि चाहिँ एक्सन लिइहाल्नुपर्ने अनि पार्टीका सभापति रवि लामी छानेका प्रति जो आरोपहरू छन् सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा चलिरहेको छ राजधानी लगायतका विषयमा अनि उहाँमाथि चाहिँ आरोप लागेर सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दाका बखत पनि उहाँमाथि चाहिँ केही नहुने उहाँ चाहिँ पार्टीको सभापति भएरै रहिरहनुपर्ने अनि उहाँ चाहिँ उपनिर्वाचनमा पनि उठ्न पाउने उठिरहनु पर्ने उहाँका माथि चाहिँ केही प्रश्न उठाउनु पर्दैन आरोप लाग्ने बित्तिकै अर्कोलाई चाहिँ कारवाही अनि आफूलाई चाहिँ केही न केही भनेर मान्छेहरूले यो ढङ्गले सोधिरहेको छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा मैले त के भनेको छु भने उहाँले आरोप लागिसकेपछि उहाँले बचाउतिर अथवा योतिर लाग्नु भएन अहिलेसम्म उहाँका मुद्दाका त चाङ चाङ नै छन् अहिले पनि ठुलो कुरा भएन अन्त ढाका कुमार श्रेष्ठलाई चाहिँ आरोप लाग्ने बित्तिकै पार्टी नेतृत्वले कारवाही गरिहाल्नुपर्ने अनि पार्टीकै सभापतिमाथि लागेका आरोपका विषयमा चाहिँ केही नहुने भनेर भन्दैछु जस्तै अब उहाँले सांसद गृहमन्त्री होइन सभापति पनि गुमाउनु भयो गुमाइसकेको स्थितिमा एउटा त सामान्य त्रुटि नै थियो उहाँको पनि होइन उहाँले त त्यस्तो खालको गम्भीर प्रकृतिको अब कोहीसँग माग्ने नै अब यो खालको यो त यो जुन हामीले जुन हामीले हाम्रो एजेन्डामा मूल मन्त्र नै भ्रष्टाचार मुक्त गर्छौँ भनेर लागेका छौँ त्यसमा उठेको यो एकदम गम्भीर प्रकृतिको प्रश्न थियो नि त यो त तर गम्भीर प्रकृतिको कुरा गरिरहँदा हुन त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ यदि सर्वोच्च अदालतमा त्यो प्रमाणित भयो भनेदेखि त दोहोरो राहदानी यो त झन् अझ गम्भीर जसलाई फौजदारी कसुर त्यो भनेको योभन्दा अझ ठुलो कसुरका रूपमा पनि मानिन्छ होइन त्यो कसुर त झनै ठुलो हो होइन यदि कसुरै त्यो प्रमाणित भयो भने अनि त्यस्तो विषयमा प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ त्यो विषयमा आरोप लाग्दा चाहिँ पार्टी सभापति भएरै बसिरहनु पर्ने अनि एकजना सांसदलाई जो मेरो होइन भनेर उहाँले बारम्बार दाबी गरिरहनु भएको छ मेरो अडियो नै होइन त्यो भनेर भनिरहनु भएको छ त्यो दाबी गरिरहँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ कारवाही गरिहाल्ने भनेको जो भनिन्छ नि यो जस्तो सानालाई ऐन ठुलालाई चैन यस्तै पो देखियो तर आसोपामा भनेर प्रश्न गर्छन् मान्छेहरूले त्यस्तो त त्यस्तो भन्ने खालको जुन उहाँले त सो त स्पोर्ट त छोडिदिनु भने त नत्र हिजो गृहमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँले त केही दबाब प्रभाव त उहाँले निष्पक्ष छानबिन गर्नु भन्नुभयो एउटा त्रुटि देखियो त्यसमा उहाँले सर्छ स्वीकार्नुभयो होइन र अहिलेको स्थितिमा पनि अब महान्यायिक वक्ता कार्यालय लगायत अब न्यायिक निकायहरूले चाहिँ त्यो किसिमले दिइसकेको छ त्यसमा अब लाएको लाइ एकपक्षित मान्छेहरू चाहिँ लागेको लागे पछाडि खन्ने खन्ने स्थिति छ तर यो प्रकरण भनेको त कस्तो भने उहाँ पदमा रहँदा रहँदै त्यो गर्नै नपर्ने कुरा होइन त्यो आवश्यक थिएन नि त उहाँ त्यत्रो माननीयको लोगो लाएर अथवा चाहिँ एउटा माननीय भइसकेको मान्छेले त्यो गर्नु आवश्यक थियो त त्यो त गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ यहाँ देखियो क्या मेन भनेको चाहिँ जस्तै अब आइरहेका आम युवाहरू जुन आशा भरोसा बोकेर आएकाहरूलाई पनि निराशा बनाउने खालको यो यो यो घटना चाहिँ कस्तो भयो भने जस्तै म हिजोदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएको मान्छे आज म त्यही पार्टीको चाहिँ भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा चाहिँ एकजना चाहिँ माननीय मुछिँदाखेरि त मलाई पनि त कता कता फेस लाग्यो नि त मलाई पनि पिर पऱ्यो मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई पनि अहिले बजारमा हिँड्दै गर्दाखेरि तिमीहरूको पनि अब यहाँ पार्टीलाई त के छ र अर्को पार्टीकोले अर्कोलाई होच्याउने हेप्ने यही त हुन्छ गाउँमा त होइन ए भनिदिने मान्छेले चाहिँ अब किन तिमीहरूकै अब तिमीहरू सबैभन्दा तिमीहरूको अरू कुरा त यस्तै त्यस्तै हो भ्रष्टाचारकै आरोप लागिसक्यो तिमीहरूलाई भन्ने खालको यो कुराले चाहिँ हाम्रो मनमा पनि हामी आम मामुली हामी होइन हामी त एउटा सिपाहीमा भर्ना भएको मान्छे हो नि त हामी त होइन हाम्रो मनमा अथवा हामीलाई पनि ठेस पुगेको छ यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो मामला भनेको चाहिँ फरक मामला पनि हो एकजना व्यक्तिसँग अन्जान व्यक्तिसँग चाहिँ यो किसिमको डिल हुनु हुँदैन थियो वास्तवमा हो भने उहाँले गर्दै हुँदैन थियो यो त अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको हो भन्ने चाहिँ लाग्छ म यतातिर गएँ अब चुनाव मुखैमा छ चुनावको उप यो उपनिर्वाचनको मुखैमा यो अडियो सार्वजनिक भएको छ यो पार्टीको त्यो ख्यातिलाई त्यो अलिकति ख्यातिलाई चाहिँ कमजोर बनाउने या ख्यातिलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्नु भनेदेखि असर पुर्याउने त्यो नियतले यो काम भइरहेछ भनेर केहीले त्यो भनिराखेको स्थिति पनि छ होइन तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो समय जुन यो अडियो ल्याउने समयका विषयमा नि जस्तो तिन करिब करिब तिन महिना अगाडि प्राप्त भएरै छ यो अडियो तर त्यो किन यति बेला यो के भयो कसो भयो भनेर जो प्रश्न उठाइँदैछ नि यो ल्याउने जुनसुकै बेला ल्याए पनि यदि हुने रहेछ भनेदेखि केही होइन है यो ठिक छ भन्नुहुन्छ कि या ल्याउने समय नि ठिक चाहिँ भएन भन्नु होइन जुनसुकै समय उहाँलाई अनुकूल परेको समय उहाँले भ्याएको समय ल्याउनु भयो भनेर हामी बुझ्छौँ यसमा केही फरक पर्दैन हामीलाई यसले चुनावलाई पनि प्रभाव पार्दैन केही पर्दैन अब हाम्रा हाम्रा व्यक्तित्वहरू राम्रा छन् होइन उनीहरूले जित्नै पर्ने एउटा चाहिँ सबै कुरा त्या भइसकेर त्यागेर आएका मान्छेहरू पनि छन् होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा पनि अब मैले पनि त्यहाँ अब विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ कुराकानीहरू गरिरहेकै छु म सम्पर्क आउँछु म पनि जाँदैछु चुनावमा अब होइन यो भएको कारणले गर्दाखेरि समय यो वा त्यो अथवा भन्ने कुरा चाहिँ भएन तर उहाँले समयमै ल्याइदिनु भएको भए यति बेला अर्को माननीय भइसक्नुहुन्थ्यो होइन उहाँले चाहिँ यति लामो समयसम्म उहाँले बा अन्ततिर पनि चलफेल गर्नुभयो कि होइन यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न त्यहाँनिर छ कि उहाँले जुन समय उहाँलाई भन्नुभयो भन्ने बित्तिकै उहाँलाई तुरन्त गरिदिएको भए त्यति बेलै ल्याइदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीलाई यति बेला हामीलाई राहत भइसक्थ्यो क्या हामीले एक किसिमको हामी रिलिफ महसुस गरिसक्थ्यौँ र त्यो त्यो स्थितिमा अर्को व्यक्तिले चाहिँ के भन्थे सांसद पद पाइसक्नुहुन्थ्यो होइन अथवा चाहिँ अहिले यो यति बेला ल्याउनु अथवा चुनावकै मुखमा ल्याउनु म तँलाई पख देखाउँछु हेरेर पखको स्थितिमा बस्नु चाहिँ यो ठिक होइन यो अहिलेको स्थिति चाहिँ ठिक थिएन छन चाहिँ तर यो ठिक छ उहाँले ल्याइदिनु भयो यसमा पनि उहाँलाई हामीले स्वागतै गरेका छौँ हामीले केही भनेका छैनौँ हामीले उहाँलाई काहीँ गाली गरेका छैनौँ हामी हामी जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हामी जिम्मेवार जो पार्टीका चाहिँ जिम्मेवार पद हुँदै बसेका छौँ हामीले त कहिले कसैलाई गाली गरेका छैनौँ नराम्रो भनेका छैनौँ हामीले स्वागतै गरिरहेको यो अरू यो सार्वजनिक भए लगत्तै व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले के भन्नुभएको छ भनेदेखि मसँग यस्ता अडियो अरू सांसदको पनि छ म बिस्तारै निकाल्दै जान्छु भनेर भन्नुभएको छ र उहाँको उहाँले तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूप्रति नै इङ्गित गर्नुभएको छ अब रासोपाका सांसदहरूको एकपछि अर्को गर्दै यसरी अडियो सार्वजनिक भयो भने के होला के सोच्नु भएको छ सबलाई कारवाही गर्ने अब आयो भने त आयो भने के गर्ने गर्ने कारवाही गर्ने गलत काम गरेको गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुन्छ नि त कारवाही गर्ने के के गर्ने भन्ने कुरा बचाउने बाती बाल्ने कुरै हुँदैन नि आखिर तपाईँको पार्टी पनि उही त रहेछ नि भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका छन् कि उही त रहेछ अझ कतिपयले त यो त झनै डर लाग्दो रहेछ भनेर पनि भन्नुभएका छन् होइन अब यस्ता त करोड करोडका यस्ता कुरा चाहिँ जहाजै पचाउने यस्ता कति मान्छे आछन् होइन यी विषयमा कुरा म गर्न चाहन्न यी विषयहरूतिर म फर्किन पनि चाहन्न हेर्दिनँ पनि म होइन हाम्रो हामीलाई प्रश्न उठिसकेपछि हामीले जवाफदेही हुनुपर्छ अरू अथवा अरूको उदाहरण देखाउन मलाई मन लाग्दैन देखाउनु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ है तर अलिकति प्रसङ्ग जोड्नै पर्ने भएकोले गर्दा मात्रै म यो भन्दैछु तर म यी प्रसङ्गतिर पनि छिर्न चाहिँ किनभने आम दर्शकले आम चाहिँ पब्लिकले देख्नुभएको जान्नुभएको बुझ्नुभएको हिजो इतिहासदेखि पढ्नुभएको छ नि त थाहा छ होइन अब यसमा पनि त्यस्ता खालका कुकर्म गर्ने मान्छेहरू अथवा चाहिँ अवसरवादीहरूको प्रवेश भएको होला त्यसमा छाँटकाँट गर्नुपर्ने स्थिति छ दुई चार पाँचजनाकै आयो भने पनि हामी गर्छौँ होइन अरूका पनि थुप्रै छन् यस्ता काण्डहरू त कति मचेका छन् यो देशमा होइन तर के हो भने हामीभित्र आयो भने सातैजना गाउँ दसैँजना गाउँ कारवाही गर्दै जाने हो चल्दै जान्छ यो सिस्टमले चल्दै जान्छ राम्रा पर राम्रा मान्छेको प्रवेश हुँदै जान्छ नराम्रा चाहिँ आउट हुँदै जान्छन् के फरक पर्छ र हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद